მე თვითონ ფორმალურად რესპუბლიკური პარტიის წევრი გავხდი 2007 წელს ასე დიდი ბევრი საპროტესტო აქციების წინ თუმცა მე რასთავი მახსოვს ყოველთვის ვიყავი ამ პარტიის გულშემატკივარი ჯერ კიდევ 1978 წელს რომ გავიგე ასე ბუნდოვნად რომ გავიგე რომ რაღაც ეგეთი პარტია შექმნილა რომელიც თურმე რაღაც დისიდენტური ორგანიზაციასავით არის და მე რო გავიგე რაღაც და მოგვიანებით და თურმე დაუჭერიათ ეს ხალხი, აი მაშინიდან თუ გვიყავი ამ პარტიის გულშემატ კი ვარ. ლიბერალობა პრინციპში ხა ძალიან ისე ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ეს ნიშნავს იმ სამხედველობას, ოდესაც ადამიანი არის თავარი პიროვნება ან თავარი მისი უფლებებია თავარი და ამ კუთხით უყურებ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს და საერთო საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებს წინა პლანზე ყოველთვის აყენებ კონკრეტულ პიროვნებას კონკრეტულ ადამიანს და არა რაღაცას ესეთ აბსტრაქტულ კატეგორიებს ეს გამოარჩევდა ლიბერალიზმს აფრის ბევრი გაზომილება აქვს დღეს ლიბერალიზმის ფუნდამენტურ პრინციპებს იზიარებს ალბათ თელი მსოფლიო თუმცა ჩვენ ქვეყანაში ბევრი რამ კლავჩება ისეთი რამე გასაკეთებელი და მსოფლიოშიც მაგრამ ჩვენთან განსაკუთრებით რაც პრინციპში თუ გვინდა რომ ცივილიზებულ სახელმწიფოს შევდგეთ, აუცილებელი არის, აუცილებელი არის, სწორედ იგივე თქვა, დემოკრატია, რაც რეალურად არის ლიბერალიზმის ფუნდამენტური პრინციპია, უმრავლესობის მართლობა უმცირესობების უფლებებით, ეს არის ლიბერალური დემოკრატია. აი ეს სახელმწიფო წყობა ის, რაც ჩვენ ქვეყანას შეესაბამება ყველაზე მეტად და რაც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის წესულას. სხვანაირად ვერ მოხდება. 39 წელი საქართველოს ეს ძალიან ბევრია პარტიისტვის. ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს რესპუბლიკურ პარტიას ქონდა აღმავლობის პერიოდი ქონდა ნაკლებად უფრო სოციალურო პერიოდის თავისუფლებაში მაგრამ ეს პარტია მუდმივად არის ახალგაზრდა ახალგაზრდა არის იმ გაგებით რომ მუდმივად არის განახლებაზე განახლებაზე ორიენტირებული და ეხლა ზოგადად საინტერესო პერიოდი როცა პარტიაში არის სერიოზული განახლების ტალღა როცა ძალიან ახალი თაობის პოლიტიკოსები უკვე ლიდერებად მოსული როცა მოდის კიდე სხვა ახალი თაობის პოლიტიკოსები და დარწმუნებული ვარ რესპუბლიკური პარტია იქნება სახელოვანი გამზ გაგრძელებელი ძველი ტრადიციისა, რასაც ქვია ადამიანის უფლებები, რასაც ქვია პროდასალური ორიენტაცია, რასაც ქვია ჩვენი ქვეყნის განვითარება, პროგრესი, აი აქ იქნება ავანგარდი ისევე როგორც იყო ყოველთვის.